fec uh, noi sinke uh, plomen kataka uh, noi sinket uh, plomen kataka usino noi sinke plomen uh, gione カタカてか牛の表現。